he siturgia arto poieion ho arto poles catharis aleuron to e siniate rioe sinioe kai eis mactran ballei epeita en heito hudor kai poieito furama ho spathe zulinae furae eita poieitus artus placuntas semiladitas streblitas metepeita e autus troe scalautroe cae eis clibanon emballei ballei di proclibanu. Alla proton ec forei to pur cae tus anthracas toe porfuroe hus cato sum ballei sussorevei. Cae hutos poietai ho artos hos exo placa entos psychion muelon echei.